on va parler pas de voiture, on va parler euh, pas de bateau, on va parler de corail. Et le corail, c'est bien, j'aime le corail. love coral? love coral. love coral? Ce vlog, c'est n'importe quoi. Hein. Je sais qu'à chaque fois que je commence une vidéo, je commence la vidéo en disant qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est un jour particulier. Et donc on va parler dans ce vlog de deux trucs. D'abord, je vais t'emmener faire une petite plongée de nuit pas piquer des hannetons, tu vas voir, c'est une petite douceur. Mais surtout, en fait, si je fais cette vidéo-là, c'est parce que je vais essayer de filmer un truc très particulier. Alors, les plongées de nuit, c'est toujours classe. Mais cette nuit, il va se passer quelque chose d'assez rare. Peut-être, j'espère, normalement, avec de la chance, pourrait y avoir ce qu'on appelle le coral spawning. C'est le moment en fait où le corail va pondre et balancer des petits œufs partout dans l'océan. Et moi j'aimerais filmer ça. En fait, c'est même un gros projet, ça fait un an que j'accumule des petites vidéos. J'ai réussi à filmer ça en laboratoire. Ouais ouais, ça ressemble à ça. hey, eh, c'est pas trop cool Et là, on est à Sab Island et ce soir, on va essayer de voir ça. Au pire, si on le voit pas, eh ben on aura fait une plongée nuit. Moi, je t'avoue, les de nuit, j'ai toujours trouvé euh, ça assez cool parce que il euh, y, a tout le monde qui fait des petits proutes en vrai dans le bateau. Mais là, ce coup-ci, il n'y a pas de clients, ça va plutôt être des scientifiques. Donc, on va voir si les scientifiques ils font des, on va voir si les scientifiques font des petits proutes dans le bateau aussi. Et aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. Bonjour, Comment ça va Je m'appelle Casey. Je m'appelle Jean. Non mais parce que moi, tu vois, j'aime bien avoir la sur le côté là, comme ça. I'm gonna be driving the boat. Yeah, you're gonna have the worst. This is great. the worst position ever because he's staying on the boat. Somebody's gotta keep the divers safe. <laughs> not going to <laughs> We have two dive centers in Seba. Actually, I'm working for the one, one next door. <laughs> but we work together to make sure that uh, Seba stays a beautiful and nature-rich place. That's the point. And no more of that cheap-ass sunscreen with chemicals in it. So what can I say else? Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Parce que j'ai un peu plus ou moins tout dit. Stretchy. Je crois que mon ordinateur me dit de fermer ma gueule. Bref, c'est une intro beaucoup trop longue. Ce que j'essaie de dire dans cette vidéo, c'est qu'on va aller plonger de nuit, mais surtout on va essayer de continuer, voire même d'aboutir la prochaine vidéo sur le corail, parce que du corail mort, j'en ai vu une chier. Mais ce qui est cool avec le corail mort, eh ben, c'est qu'il revient. Et là, ce soir, on va essayer de le voir revivre. Et ça, ça mes amis, ça sur la chaîne Argonautes, la biodiversité, on aime et je vais te présenter les scientifiques. Tu vas rencontrer les scientifiques ah, Dès qu'ils arrivent, euh, je te les montre. Allez, tout de suite Sing I work. Wait a second! You, you gonna be my body? Yeah, sure. She gonna be my body. You gonna save my life? Maybe. <laughs> So I haven't signed the paperwork yet, so I'm not allowed to die. <laughs> So donc Ayumi, juste là, euh, et bah, c'est aussi une, biologiste marine. Bon. Oh, Allez, c'est pas tout ça, j'ai de la paperasse à faire. Parce que oui, même quand t'es instructeur de plongée, tu, tu, tu dois signer les, les assurances. Bah, tout va bien. <laughs> Where's my paperwork? It's C'est hey. 18. How you doing? We're gonna take these I'm thingamajiggers and put them underwater. Let's go diving! Oui, parce que j'ai pété toutes mes lampes et la dernière qui me reste, c'est pour la vidéo. Eh, bah oui. Don't misunderstood. You know what this for? Et eh, non. Not made for that. That's that's a marker. Hein? Ça vibre pas. Ok. Bon, assez parlé, maintenant on se retrouve sur le bateau. On y va It's transition shot like. It would be really nice that when we go in, first thing I'm gonna do is actually appoint to Kevin the little outplant area because he needs to have a place to set his cameras. And if everybody can just self-organize and go to the specific trees, if you can take a look between two trees, that would be really helpful Apparently when the acropods are spawning, it takes from 10 to 30 minutes. So if you do see a spawning, please start tapping your tank so everybody else can enjoy it too. Basically, the most important thing for me to know is time-wise. I'm not gonna give the dive briefing. <laughs> you, I mean, I think we could just go down and then we come back up together. Yeah. Là, on est enfin arrivé sur notre site et puis bah comme tu peux le voir, il fait nuit. Puis ça parle derrière moi. <laughs> elle, elle va oh, disparaître. Bon bref, alors là, je te parle depuis euh, Quiet Bay et on va aller sur la nurserie de corail. Tu te souviens la nurserie de corail qu'on a vue la semaine dernière Eh ben on y retourne. Mais ce coup-ci, c'est pour voir nos petits coraux faire le sexe. Puis de toute façon, au pire, si c'est nul, on fait quand même une plongée de nuit. Moi perso, j'adore. C'est un des trucs que je préfère. Il va être temps d'y aller. À tout de suite. De nuit, tu vois l'ambiance. Elle est déjà bien différente. Alors on se prépare, et là, nous voilà dans l'eau. Et plus que jamais, j'ai l'impression de partir sur une autre planète. Et ce voyage va commencer d'une façon bien misérable. Et ouais. Tu vois ce petit point rouge là C'est le marqueur d'Ayumi. Et lors de notre descente, il va disparaître de la vidéo. Il disparaît car ma GoPro décide vaillamment de partir euh, explorer le monde, toute seule, comme ça. À ce moment-là, dans le noir absolu, et entre deux petits paix fébriles, il y a un plongeur quelque part qui recherche des coincée sur un des récifs artificiels que l'on a vu la semaine dernière. Elle me toise avec ses petits yeux de caméra comme si de rien n'était. Et euh, franchement, c'est vraiment la honte. Heureusement pour moi, à part ma dignité, aujourd'hui ma caméra n'aura rien endommagé. Donc maintenant, on va rejoindre Ayumi et on va pouvoir profiter tranquillement de cette plongée. Jour. Nuit. Soyons... <laughs> Thank you. Thank you, guys. That help. Je crois que ça se fout de ma gueule. Bon, j'ai pas réussi à voir ce que je voulais voir. C'est pas grave, ça arrive. On a quand même passé une bonne plongée. Ça fait plaisir. Et puis dis-toi qu'à chaque fois que tu vois une vidéo, eh ben, il y a 30 ou 40 plongées derrière. Bon, va finir euh, le petit vlog euh, là-dessus, sur le bateau. Oublie pas d'aller faire un saut sur les autres vidéos. Et puis je compte en faire d'autres, et comme ça, euh, tranquille. Bon, maintenant il va falloir retourner sur l'île, parce que demain je travaille, et puis il est déjà tard. Thank you guys Ils sont gentils. Et puis bah, j'espère que cette petite plongée de nuit t'a plu. Non mais c'était rigolo, c'était bien, c'était bien. Pas ce que je voulais voir, mais bon, on voit pas toujours ce qu'on veut voir, hein. donc yeah, you can turn it off. Thank you. Bye bye. Well, I have night vision now. Get that light off too. You have night vision. Yeah.